Игорь Пахомов. Игоря Пахомова. Игорь Пахомов. Игоря Пахомова. Игорь Пахомова. Игорь Пахомова. Пахомов. Пахомов. Пахомов. Пахомов. Пахомов. Пахомов. Всем привет, меня зовут Игорь Пахомов, и у меня к вам сразу же вопрос. Что ценнее, быть богатым или умным? Я считаю все вместе. С этой мыслью я хочу представить вам новый обучающий продукт по заработку в интернете – Локомотив. Это новый метод со всесторонней поддержкой ученика на процессе всего обучения. Некоторые лучшим заработком называют тот, в котором и делать ничего не надо, и я с ними в корне не согласен. Я лучше выберу тот, который достаточно сделать один раз. Так мой отец сделал, так я делаю, и до сих пор вполне успешно. Найдите себе повод, чтобы начать действовать, я вам лично гарантирую заработок не менее полутора тысяч рублей в день стабильно. Резонно стоит вопрос, если я обещаю такие заработки, то сколько же я зарабатываю сам? Давайте посмотрим. Так, это мой Яндекс кошелек. Вот здесь моя фотография. Давайте я обновлю, чтобы вы убедились, что это не какой-то там скриншот. И посмотрим пополнение. Смотрите, практически каждый день на мой Яндекс кошелек поступают деньги. Это те самые продажи на автомате. Я работаю только в интернете, я ни на кого не работаю, у меня опыта работы по найму нет вообще. Я всю жизнь работаю только на себя и в интернете. Так, пойдем дальше. Вот мой Сбербанк онлайн, мой счет 327 164 рубля. Вот здесь написано Игорь Александрович П. Обновим. Пожалуйста, мне нечего скрывать, показываю все как есть. Работаю я с сервисом Glopart. Ну, я не только с ним работаю, я в курсе буду говорить, с какими сервисами я еще работаю. Но вот здесь э, для примера вы можете видеть то, что у меня идут продажи, и отсюда я вывожу деньги на свой Яндекс кошелек и на карту. Так в чем же суть заработка? Смотрите, у всех у нас есть смартфон, а на смартфоне есть диктофон. Мы будем зарабатывать с помощью диктофона на вашем смартфоне. Вот смотрите, у каждого человека есть своя область интересов. То, на что ему нравится говорить, слушать, общаться с друзьями, с мамой, с папой, смотреть видосики э, на ютубе. Ну, думаю, смысл понятен. И на этом можно зарабатывать. Конкретно мне нравится говорить про бизнес, про маркетинг, там, про товарный бизнес, все, что связано с деловым миром я на этом зарабатываю. А именно, что я конкретно делаю? Я беру какую-нибудь популярную тему в мире бизнеса, составляя мысленный план, о чем я буду говорить, или беру готовый текст и перерабатываю его под себя, потом я этот текст озвучиваю на диктофон или на микрофон и загружаю это видео на YouTube. А в описании к видео мы будем вставлять различные ссылки, по которым будут переходить люди. По этим ссылкам они будут покупать то, что вы будете предлагать, и вам будут отчисляться партнерские вознаграждения. Также можно зарабатывать на пожертвованиях. Есть еще несколько способов заработка, о которых я буду говорить в курсе. Представьте, что вы зарабатываете точно так же, только на той теме, которая интересна вам. Ничего проще придумать просто невозможно. А, перейдем теперь к презентации. Итак, какие у нас будут этапы работы? Этапы нашей работы будут следующие. Первое – создание интересного вам контента. И второе – продажи на автомате. Никаких продаж физических товаров, никакого спама в соцсетях. Теперь давайте рассмотрим самые частые вопросы. Что от вас потребуется? Главное, чтобы вам была интересна какая-нибудь тема, будь то машина, кулинария, да хоть ядерная физика, все что угодно. И чтобы у вас был смартфон. Будет ли мне сложно? А, скажу сразу, я не собираюсь делать из вас профессионал в какой-то области. Намного важнее, чтобы вы получили свой первый финансовый результат. А что если не получится? А, я не просто так назвал свой обучающий продукт «Локомотив». Это поезд, который движется от точки А к точке Б. У вас задача будет точно такая же, пройти курс от начала до конца, а само название вам будет постоянно об этом напоминать. Более того, я обеспечиваю всестороннюю техническую поддержку, то есть я буду с вами общаться не только через ВКонтакте или через почту, но также через WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и так далее. Можете писать мне где угодно, я есть везде, везде отвечаю. Есть ли у вас гарантия? У меня не просто гарантия, у меня расширенная гарантия. Более того, я практик, я обучаю только тому, что умею делать сами, сам. Я в интернете давно, я не собираюсь рисковать своей репутацией. Можно ли зарабатывать на автомате? Зарабатывать на автомате можно. Я вам показывал результаты своей деятельности. Курс сделан именно с этим уклоном. Итак, давайте подведем итог. Вы получаете обучающий продукт, также услуги по сопровождению, то есть различные консультации и поддержку и различные бонусы. По поводу бонусов я скажу немножко позднее. Присоединяйтесь ко мне прямо сейчас. Почему прямо сейчас? Потому что время ограничено. Над, над тарифами вы увидите таймер, и как только время на таймере закончится, то скидка перестанет действовать. Чем выше тариф, тем выше скидка. Но вы можете получить еще дополнительную скидку то есть к той скидке, которая есть сейчас, вы можете получить еще и дополнительную. И для того, чтобы ее получить, нужно сделать. Первое. Сделать репост этого сайта. Сейчас вы видите короткое видео, фрагментик, где я показываю, как это можно сделать. Второе. Подпишитесь на меня в Instagram. И третье. Напишите мне «Сделал» и прикрепите ссылку на репост сайта, ну, чтобы все было честно, чтобы я увидел, и так далее. И тогда я вам пришлю промокод на скидку. Итак, что за бонусы? Первый. Вы получаете мой прошлый обучающий продукт по заработку в интернете «Вершина». Это мой топовый продукт, там большое количество уроков. Дальше вы получаете бонус «Как заработать 1000 долларов, долларов за 30 дней». Тоже очень крутой бонус, отлично подойдет для данного обучающего продукта. Дальше, как получить 10 тысяч реальных просмотров на YouTube. Тоже очень крутой бонус, Следующий бонус суперпродуктивность – это бонус, который раскрывает мотивационные моменты, как правильно планировать, как работать не отвлекаясь, ну и так далее. И последний бонус – 110 советов, как увеличить трафик в сети. Кто владеет трафиком в интернете, тот всегда с продажами, у того всегда есть деньги. Поэтому это самый крутой бонус этого курса. Итак, сейчас вы видите все 5 бонусов, это комплект бонусов и мои контакты как я уже сказал, можете писать мне где угодно. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне прямо сейчас. Я всегда отвечаю на все вопросы. Я уверен, что у вас все получится. Главное, ничего не бойтесь, смело шагайте вперед. Надеюсь увидеть вас в числе своих учеников. Успехов!